Ah, you got any Heineken. Schau, schau, Eisgeld, alles längst an. Hey, man, check ja. Eis, que schau. Schau, schau, Eis, gif, bo, schau. Eis, ja, das hilft mir, ne? Ja, peshmo, ich rauf, das ist Ebraş, kaç hey? Selamünaleyküm. Skiftin esti? Ay sarı kalç noktu blaga. Sozuki. Çok agaçlı tarafı. Ne şahsı o zaten. ютуб медрон инстаграм медрон мешна канало ютуб пешравӣ зиёд аст албатта дидум гуфтум табрик акан бачара хабар гирам чи хел аст соза коро чи хел пешравио нормале чи шуд ягон консерт консерт эставли консерт азичи надодостан ҳаракат карсодем барои ҳамзора ташкил хабра теса ашклик ҳен дай клипота тесар зур кун мухлисон зиёд зиак ҳестан теса ташкилик бра мали акад